Ai, ¡Ay! ¡Ay, parece! ¡Sí, ya! ¡Ya! ¡Parece! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pote, pote! ¡Pote, pote! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ay, ay, ay ay Pásala, ¡Pégase, verome! ¡Y la vaina, la fábrica! ¡Estoy operado! ¡Estoy operado! ¡Estoy operado!

me tuve Me operar. operado! Véngase madre. he operado, mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ¡Ya! Ah, ¡Date tranquilo! Abrão! Passarinho, eu tenho economia pra lá. Foi mal.